Σήμερα στην Ευρώπη, 5,5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι. Ο αριθμό αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν το 23%, ενώ σε κάποιε χώρε όπω η Ισπανία και η Ελλάδα η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Τα ποσοστά ανεργία στου νέου ξεπερνούν το 50%. Λύσεις όμως υπάρχουν. Μία από αυτέ ονομάζεται εγγύηση για του νέου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί την πρωτοβουλία εγγύηση για τους νέους που απευθύνεται σε νέους κάτω των 25 ετών ως ένα από τα καλύτερα μέσα μείωσης της ανεργίας. Για το λόγο αυτό έχει ζητήσει από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν την πρωτοβουλία. Με την εγγύηση για τους νέους, κανένας δεν μένει πίσω κάθε χώρα. Φροντίζει ώστε να προσφέρεται σε κάθε νεαρό Ευρωπαίο μια θέση εργασία, μια θέση μαθητεία, μια θέση πρακτική άσκηση ή υπεραιτέρω εκπαίδευση εντό τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που τελειώνει το σχολείο ή μένει άνεργο. Κάποιε χώρε όπω η Φινλανδία και η Αυστρία εφαρμόζουν ήδη την πρωτοβουλία με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο τρόπο σύσταση τη εγγύηση μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο που να ταιριάζει σε όλε. Αυτό όμω που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Κανένα νέο να μην μένει μόνο του χωρί υποστήριξη ή τη δυνατότητα να βρει μια καλή δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βοηθήσει τι χώρε να ξεκινήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή την πρωτοβουλία. Μπορείτε κι εσεί να βοηθήσετε, διαδίδοντα την εγγύηση για του νέου στη χώρα σα.